さん、オービリン大学よさこいサークル桜林です。今回よよさこ れず暮らす白き虎図らずとも浸人合うこの運命閉ざした心に光りさす桜林2019君影

ありがとうございましたありがとうございました大国大学よさこいサークル桜林の皆さんありがとうございました。